नमस्कार मित्रांनो मी अजय लोकरे नवीन व्हिडिओसोबत आलो आहे आज नवीन व्हिडिओ आपण बनवत आहे आवाज मोबाईलचा कमी येत असेल तर सेटिंग कोणती करावी आता माझ्या मोबाईलची सेटिंग दाखवतो तुम्हाला इथं फुल आता वॉल्यूम फुल केला आहे ते गाणं प्ले करून दाखवतो तुम्हाला मी ठीक आहे आता सेटिंगमध्ये आवाज वाढूया आपण सेटिंगमध्ये जायचं पहिल्यांदी हो, वाढल्यू साऊंड हो. हे बघा इथे वाढल्यू हो. गाण्याचा आवाज फुल केलेला आहे मी फुल करून टाकायचा आता बघा गाण्याचा आवाज फुल येईल आवाज खूप वाढला आहे खूप आवाज आवडला आहे असे आवाज वाढण्यासाठी शूटिंग करायची धन्यवाद